алых соседи. Рай-ля-ля-ля-ля, рай-ля-ля-ля-ля, идите, малый Кузьмин. Астерегалакт, астерегалакт, лахен алых осидин, лахен алых осидин. Ха-ха-ха!

Biz tanrısı al efesidir